¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca. Hoy vamos a tener un pequeño estudio bíblico para entender de qué forma yo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque esto es importante. Es importante porque muchas personas me escriben a través de Facebook, a través de Instagram, y me piden, apóstol, pero yo ya llevo muchos años en la iglesia y no tengo el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacar? Pues bueno, claro que si tiene problemas en tu vida de pecado, entonces esto está bueno, es bueno que tú puedas sacar todo esto y si tiene problema agregar algunos pecados alados, entonces puede escribirnos porque siempre vamos a tener la posibilidad de hacer oraciones personal de liberación para situaciones espirituales o situación también de pecado. Pero también necesitamos entender de qué forma vamos a recibir el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. En la palabra hay tres formas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Seguro que hay más forma, hay más posibilidad, porque el Espíritu Santo puede actuar como él quiere. ¿Vale? Pero en la Biblia, las tres formas principales son estas. La primera la vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, el versículo 13, donde así dice la palabra de Dios. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, esto nos hace entender dos cosas. Los primero, lo primero es que Dios quiere darnos el bautismo en el Espíritu Santo. Esta es, una, eh, eh, es un arma que el Espíritu Santo da a cada cristiano y la necesitamos para testificar con poder, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Que necesitamos de esto para testificar con poder. Y otra cosa que aquí está eh, diciendo la palabra de Dios es que tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres el bautismo del Espíritu Santo, no tienes que quedarte allí parado, eh, esperando ah, bueno, cuando Dios quiere bautizar mi vida, aquí estoy y haga lo que Él quiera. No, tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo, pedir en oración, pedir con ayuno, pedir buscando la cara de Dios. Tenemos que pedir, pedir, pedir, porque si vamos a pedir, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, la primera clave, ¿cuál es? La oración. Tiene que orar, tiene que pedir a Dios. Señor, esa es tu promesa para mí. Señor, aquí estoy, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo porque quiero testificar con poder, quiero imponer manos a los enfermos y verlos sanados, quiero profetizar, quiero levantar los muertos, quiero que eh, las personas que están con un corazón herido puedan ser restauradas y no por sabiduría humana, sino que por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para hacer todo esto, necesita el bautismo del Espíritu Santo. Es lo primero que tiene que hacer, es la segunda forma la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 8, el versículo 18. Dice así, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí no se habla de Simón Pedro, se habla de Simón el mago. Este hombre era un hombre eh, brugo, eh, que había vivido mucha de su vida em, engañando personas. Entonces, cuando él se da cuenta que los apóstoles oraban por la gente, imponiendo manos, y que las personas iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, él pidió el mismo poder. Y ya sabemos que no es así, porque las cosas de Dios solamente no se pueden comprar, <laughs> son de Dios. Pero eso nos hace entender algo que iba a pasar ¿Qué pasaba? Que los apóstoles oraban por la gente imponiendo mano y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo una vez estábamos en un retiro espiritual en Italia y pasaba que la mayoría de las personas que estaban en esta iglesia nunca había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces llevamos una pequeña enseñanza del bautismo del Espíritu Santo y después empezamos a orar y a poner manos y todos fueron rellenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si necesitas el bautismo del Espíritu Santo, no solamente tiene que pedir el bautismo con oración, con ayuno, sino va, tiene que recibir oración de hombres de Dios, de apóstoles de Dios, que han sido rellenos de Espíritu Santo y de poder, y que puedan orar por ti y imponer manos. Entonces, en tu iglesia hay un apóstol, habla con él. Yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por favor, que pueda orar por mí, que pueda imponer manos. Eh, si vives aquí en España, está cerca de Valencia, no hay problema. Puede contactar con nosotros, puede venir una de nuestras reuniones y vamos a orar por tu bautismo en el Espíritu Santo. Lo que quiera, pero necesitas de la oración de siervo de Dios. Hoy vivimos un tiempo de independencia espiritual. Eh, no queremos estar bajo de ningún pastor, no queremos estar bajo de ninguna autoridad, bajo de ninguna iglesia, eh, porque desfortunadamente han pasado muchos malos testimonios y muchos problemas, y es la verdad. Pero también hay siervos de Dios fieles que sí te pueden ayudar, que sí son instrumento de Dios y que sí puedan orar por tu vida. Entonces, puede buscar y lo que va a buscar va a encontrar. Entonces, pide busca, hombre de Dios. Y vamos a ver la tercera forma para recibir el bautismo del Espíritu Santo. que Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, desde el versículo 44 hasta el 45. Y dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos lo que oía el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, todo, ya conocimos la historia del centurión, Cornelio, todo lo que pasó. Pero en el específico, Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo decidió bautizar estas personas. Sin la intervención del hombre, sin que ellos lo pidieron, eh, ni tampoco la, eh, ni tampoco Pedro oró por ellos. Entonces, ¿qué significa? Que de forma sobrenatural, Dios puede decidir de rellenarte del Espíritu Santo, como Él quiera, cuando Él quiera. recuerdo un testimonio de un hermano de Italia. Él era un policía y estaban algunos hermanos haciendo un evangelismo y esto le molestaba mucho. Entonces él eh, estaba eh, en camino para ir a parar esta evangelización. Estaban con una carpa los hermanos. Entonces quería ir allí y esta carpa. Y lo que pasó fue maravilloso. Como él puso su pie en la carpa, el Señor lo rellenó de Espíritu Santo. Él, que no conocía nada de Jesús, no era convertido, nunca había leído la Biblia, de repente fue rellenado del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas y después se convirtió, después se bautizó y después sirvió a Dios. Entonces esto pasa cuando Dios de forma sobrenatural quiere rellenar las personas con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, esta, esta forma es eh, en la mano de Dios, es Dios que quiere y hace. Pero las primeras dos están también en tu mano. Eh, buscar más la cara de Dios, buscar la intimidad, la oración, el ayuno, para buscar que Dios te pueda rellenar con el bautismo del Espíritu Santo. Y buscar hombre de Dios que tiene la autoridad de Dios para orar por ti, para que tú puedas ser relleno del Espíritu Santo. Entonces espero que este pequeño estudio eh, te pueda ayudar a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora también yo voy a orar eh, en esta grabación para que tú puedas recibir allí donde estás. Porque no hay limitación para Dios, no hay limitación de espacio y no hay limitación de tiempo. Entonces vamos a orar en este momento para que tú puedas recibir allí donde estás el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, levanta tus manos y recibes esta oración con fe. En el nombre de Jesús, yo voy a orar y voy a ordenar la bendición de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo, vaca sobre su vida ahora. Rellena esta persona con tu poder, con el bautismo del Espíritu Santo, que pueda hablar en lenguas, ahora que pueda recibir el fuego de Dios, que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo, allí donde está, en el tiempo donde está, en el, el espacio donde está, porque tu palabra, Señor, no tiene limitación de tiempo, no tiene limitación de espacio. Recibe el bautismo del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Recibe este bautismo de poder del Espíritu Santo ahora para poder testificar de su amor y de su poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, si necesitas eh, oraciones por enfermedad, por algo, si necesita y quiere aprender más, puede contar con nosotros, puede escribirnos y nosotros siempre vamos a contestar a todo lo que van a escribirnos nosotros. De forma periódica tenemos escuelas proféticas, tenemos escuela de ministerio, hacemos ayuno, hacemos reuniones de liberación, de sanidad, de milagros, puede organizar campañas con tu iglesia, lo que tú quieras, Estamos aquí para poder ayudar el cuerpo de Cristo a desarrollarse y a crecer y a entrar en el plan que Dios tiene para tu vida. Con esto quiero saludarte, espero que te haya gustado este estudio, que pueda escribir en los comentarios si te gustó, lo que te gustó, y si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo puede poner en los comentarios y que lo pueda compartir con cuantas más personas conoces que necesitan ese reino de espíritu Santo, porque necesitamos del poder de Dios para testificar con poder. Y con esto un saludo, un abrazo y hasta pronto.